بۆ کاری گرافیک دیزاین چ جۆرە لاپتۆپێک بکڕم چ لاپتۆپێک بۆ من گونجاوە لەگەڵم بن لە ڤیددیۆدا پێنج لاپتۆپتان پێ ئەڵێم کە دەتوانن بەکاری بێنێن بۆ کاری گرافیک دیزاین خۆی گەورتان لێ بێخۆشەویستان من شاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە بڕگەیەکی نوێ لە چەناڵەکەمان ئەویش بڕگەی بپرسە لە بڕگەی بپرسە وەڵامی پرسیارەکانی ئێوە دەدەینەوە کە لە ژێر کۆمنتەکانی ڤیددیوکانی بپرسەدا ئەکرێ بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو کە بەم شێوازە ژێرەوە ئەینووسم بەم شێوازە ئەم هاشتاگە بەکارێ هێنیت و وەڵامی پرسیارەکەت ئەدەینەوە بە ڤیددیو ئەگەر پێویستی بە ڕوونکردنەوە کرد ئەگەر پێویستی کرد بۆ فێرکاریەک بوو پێویستی بە ڕوونکردنەوە بە شێوازی ڤیددیو یوسکرین بەم شێوازش هەڕوونیەکەینەوە گرنگەوە ئێمە کۆمەڵێک لەو پرسیارە هەڵبژێرین کە دەکرێت پرسیاری چەندین خەڵک بن بۆیە ئەگەر بینیت پرسیارەکەی تۆ کراوە تەنها لایکی کۆمنتی ئەو کەسە بکە بۆی ئێمە بە خێرای ڤیددیو لەسەر بکەین لە یەکەم ڤیددیۆی بڕگەی بپرسە لە چەناڵەکەمان ئەویش کۆمنتێکمان هەڵبژاردووە کە ئەڵێ بۆ کاری گرافیک دیزین چ جۆرە لاپتۆپێک بکڕم وەگەرە بەڕێزە بە تەواوی ئاماژەی پێ نەکردووە کە بە دیاریکراوی دەیەوێت ئایا کاری ڕۆتینیاتی گرافیک دیزین بکات لە ڕۆژانە یاخود کاری پرۆفشنناڵ و گەورەی پێ بکە بۆی ئێمە پێنج لاپتۆپ بەیەوە دەناسێنین کە دەتوانن بەکاری بێنن بەکاری گرافیک دیزان و لە هەمان کاتدا وێنەیەکی لاپتۆپەکەش لە ناو یددیوکەدا دانەی بۆی ئێوە ببینن و لە باشترینەکانەوە بێگومان دەست پێ دەکەین باشترین لاپتۆپ بۆ ئەم کاتەوە بۆم ساڵ ماکبوک پرۆی 2020 ئەموانە کە یەکەکە لە بەهێزترین لاپتۆپەکانی ئەپڵ بۆ کاری گرافیک دیزاین کە کارێکی زۆر زۆر باشت بۆ ئەکا لە جینەرشنی نۆیەمە و و کۆر ئای سەڤنی لەسەرە لە هەمان کاتدا ڕامەکەی لە شازدە تاوەکو شەست و چوار گیگابایت بەردەستە کە تۆ دەتوانی بیکڕی لەگەڵ ئەوەشدا سەپۆرتی تاوەکو هەشت تێرابایت ئێس ئێس دی یەکە یەکێکە لە باشترینەکان و بێگومان یەکێکە لە لاپتۆپە گرانەکانیش بەڵام بێگومان بۆ کەسێک کە گرافیک کاری گرافیک دیزاین دەکا بە شێوازێکی پرۆفێشناڵ بێگومان پارەکەی بە فیڕۆ ناچێت وە گەر تو هەواداری ئەپڵ نیت و دەتەوێت کۆمپیوتەرێک بەکاربێنی لە بە سیستەمی ویندۆز یان بڵێن با بە بە ئۆپرێتینگ سیستەمی ویندۆز ئەوە ئۆپتۆز ئۆپشنێکت هەیە کە دومین لاپتۆپ بۆ ئەم کارە ئەویش مایکرۆسۆفت سورفەیسی چوارە بە جنێرشنی یازدەهەمە و لە هەمان کاتدا بە کۆرای فایف و کۆرای سێڤن بەردەستە لەگەڵ ئەوەشدا ڕامی هەشت گێگابایت تاوەکو سی و دوو گێگابایت هەیە و جگە لەوەش تەچ سکرینە و بە تاوەکو یەک تێڕابایت SSD بەردەستە وە ئۆپشنی سێیەممان دێڵ XPS پانزە یە کە زنجیرەکانی XPS یەکێکن لە کۆمپیوتەر و لاپتۆپە هەرە بەهێزەکان کە جنرێشنی دەیەمە لە هەمان کاتدا کۆرای فایڤ تاوەکو کۆرای سێڤن بەردەستە کارشاشەی جیفۆرسی هەزار و شەش سەد و پەنجا TI لەسەرە هەمان کاتیشدا لە ڕامی هەشت گێگا تاوەکو شەست و چوار گێگابایت بەردەستە تەنها خاڵی خراپی ئەم شتە وەیە کە سکرینەکەی زۆر گەورەیە پازدە ئینچە لەوانەیە بۆ هەموو کەسێک خۆش نەبێ ئەم سکرینە گەورەیە بەکار بێنێ بەڵام ئۆپشنی ترمان هەیە ئەو ئۆپشنەشیان بریتیە لە گێگابایت ئێرۆ حەڤدە کە یەکێکە لە لاپتۆپە هەرە بەهێز و باشەکان بۆ کاری گرافیک دیزاین بە کارشاشەی سێ هەزار و حەفتا بەردەستە لە هەمان کاتدا بە ڕامی سی و دوو گێگابایت جگە لەوەش کە سی پی یوەکەی کۆر ئای سێڤنە کە بێگومان ئەمە کارە هەرە گەورەکانی گرافیکی گرافیک دیزاین پێی ئەنجام ئەدرێ وە کۆتا ئۆپشنمان ئەویش دی نۆڤۆتینگ پادی پی وان ئەویش یەکێکە لە کۆمپیوتەرە هەرە باشەکان بە کۆر ئای فایڤ وە کۆر ئای سێڤن بەردەستە تاوەکو کۆر ئای ناین وە وەکو کارشاشەش ئێنڤیدیا کوادرۆ پی هەزار وە بە پی دوو هەزار بەردەستە ڕامی هەشت تاوەکو شەست و چوار گێگا بایتی هەیە وە سەپۆرتی تاوەکو چوار تێرا بایت ئێس ئێس دیەکە وە بۆ نرخەکانیان من نەتۆم نرخەکانیان ئاماژە پێ بکەم چونکە لە دەرەوە نرخێکە وە لێرەدا نرخێکی ترە بۆیە ناتوانم بە دەقیقی نرخەکانتان پێ بڵێم و ئەگەر لە داهاتوودا لەگەڵ شوێنێک توانیمان تەنسیقمان هەبێ بۆی نرخەکانە لێوەرگین ئەوە بێگومان لە ڤیددیوکاندا نرخەکانیش بۆ ئێوە دانین بەڵام لەم ڤیددیودا ئەم جۆرە لە تەبانەمان بە ئێوە ئاشنا کرد بە هیوام وەڵامی پرسیارەکەم دابێتەوە و هەر پرسیارێکتان دەتوان لە بڕگەی بپرسە لە ژێر ڤیددیوکانە پرسیارەکەتان بکەن بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو ئاسک ئەندەر دا شاڵاو ئەتوان بەم شێوازە بیکەن ئینشاڵە لە نزیکترین کاتدا وەڵامی پرسیارەکانتان دێنەوە و بە هیوای وەڵام پرسیارەکانتان دێنەوە بە شێوازێکی دروست بۆ یەگەرەوە ئێمە بەردامی لەسەر ئەم بڕگەیە و ڤیددیوی زیاتر دروستکەن لەسەر ئەم بڕگەیە سپۆرتی ڤیددیوکە بکەن بە لایکردنی ڤیددیوکە و بیرتانەتێ سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بۆی بەردەوام ڤیددیوی ناوازە و ڤیددیو جیاواز ببینن تا ڤیددیوکتر خواتان لەگەڵ شاد بن